ahoi! taas Dünos, pikk päev selja taga, näitan teile põnevat autot. kes nimetab seda Toyotaks, kes nimetab seda Subaruks, aga fakt on see, et Toyota kirjaga Subaru mootor on siin vahel. algselt on see vabalt hingav, millele klient pani ise siia singelturbo komplekti. see auto käis mul seadistamas eh, paar aastat tagasi, sõitis mõnda aega, siis tuli saale kolin sisse ja nüüd äh, aasta alguses sai uus mootor valmis, oli plaan, et paneme siia siis äh, tõsise jõu ja, ja keerame siis äh, kruvid põhja ja vaatame, kuidas siis, kuidas see pisikene Subaru mootor vastu peab. aga selgus, et selle Vescade'i klapp turbo küljes oli nii pehme vedruga, et, et null koma seitse, null koma seitsmest paarist üle, üle ei saanudki üldse minna. no see on põhjusega, sellepärast et see kitt oli mõeldud originaalmootorile tarkvaras kasutame Ecutechi, see on kliendi litsents, see ei ole meie enda litsents ja dongel siis arvutisse ja, ja saab ilusti logida ja seadistada, küll mitte laivis, aga, aga suht kiiresti ta kirjutab, et ei ole nagu väga tülikas. nii, aasta alguses selgus, et boost'i ei saa, nüüd on klient tagasi, uus Westgate küljes, mõned vidinad veel ära vahetanud ja keerasin talle siis natuke üle ühe barri boost'i ja täiesti tipp-topp turbo Subaru, Subaru mõõdu annab välja, nii et eh, nelisada hobujõudu, viissada viiskümmend Newtonmeetrit laias laastus. tahaks näha, kuidas see väike kere seal eh, auto kakskümmend neli või nüüd on siis Porsche ringil aega sõidab ja loodame, et eh, see ka väike pada koos püsib, sest ega Subarud ei ole nagu kõige lihtsam mootor tuunida ja hoida koos, et ta püsib, kolb ei sula ja ja pakuks nagu rõõmu ka omanikele, mitte ainult remondirõõmu, vaid ka sõidurõõmu. aga ma lähen vaatan siis, äh, ma lähen siis vaatan ka, mis siis meil seal baasis toimub. selja taga siis on BMW E39 M5 ja mitte lihtsalt M5, vaid ma näen juba siin kapoti all on üks äh, osa, mis siin reeglina ei käi, see on üle laetud, see on kompressoriga ja põhjus, miks ta siin on, on sellepärast, et äh, sellel autol on juba teine mootor mõne aja jooksul, mis on katki läinud ja nüüd siis äh, meie ülesanne on siis panna see auto dünosse, teha väiksed logid ja monitoorida kütusesegu, süütenurgad ja, ja teha nii, et äh, see mootor püsiks koos. tähtis ei ole see peak horsepower ja see maksimum performance, vaid tähtis on see, et see auto edaspidi sõidaks nii, et ei peaks uut mootorit ehitama no aga põhimõtteliselt ma saadan Lauri nüüd Dünosse ja siis vaatame, kuidas selle autoga seal läheb, mis hobujõudu ta näitab ja, ja kas me saame midagi üldse selle autoga teha. aga siin kõrval on siis, eh, on siis punane Subaru Toyota, mis, eh, mis siis oli mul Dünos. sellega Dünos läks väga hästi, aga kui ma, kui ma siin üritasin teha temaga külmkäivitusi ja selliseid kruiisialasi, siis äh, juhtus selline lugu, et äh, see aju crash'is ära ja, ja nüüd see auto on meil siin väike kivitükk ja ootamegi nüüd siis äh, Ecotechist support'i, et saaks selle aju uuesti ellu, saaks fail peale ja saaksime edasi testida, nii et sellest ma räägin ka hiljem, kuidas meil läks nii, bemm on tagasi. M5 kompressor peal. me küll avastasime, et siin interkuulerit ei ole ja aga see ei muuda eriti asja, sest et äh, siin on ainult pool barri rõhku, aga mis muudab, on see, et äh, mootori ajus oli elimineeritud äh, süütekorrektsioonitabel, mis siis äh, võtab süüdet maha, kui, kui sisselasketemp läheb liiga kõrgeks, näiteks üle kuuekümne kraadi. ja nüüd ma selle taastasin ja, ja võtsin sealt mõne kraadiga veel põhitabelist maha, nii et eh, hakkas sõitma, nüüd tundub turvaline. põhimõtteliselt tegime siin kaks testi. kolmsada kaheksakümmend kaks kilovatti ratast ja kui jahtunud on, siis teeb kolmsada üheksakümmend kaks kilovatti ratast, kuussada viis Newtonmeetrit. ma arvan, okei okay., saadame sõitu et vahepeal igav ei hakkaks, siis peaks oma autot ka remontima, et äh, siin on hea võimalus näidata teile, kuidas äh,, kuidas äh, Tesladel tekib äh, pooltelje värina probleem. ja, ja minu auto on üks õnnelik, mis siis, siis sada tuhat on ära sõitnud ja, ja nüüd kiirendades veidike vibreerib, nii et äh, Kaspar siin vahetas poolteljed välja. oi kui ilusad need, vaatame, vanad on siin no põhimõtteliselt sa vist nägid ka, et kui sa seda pooltelgi katsud, siis, siis äh, ega ta siin, ühtlane ei ole, onju. tühi koht on sees. täpselt tunda kohe seda lõtku. et uued on niisugused mõnusad sujuvad, ilusad, aga siin on noh ja jah, no vot see on äh, Teslade teema, kui sul ikkagi teevad need tuhanded newtonmeetrit torki, siis ja seda kogu aeg kasutatakse, siis, äh, siis äh, see on küll põhiasi, mida ma, ma saan aru, et iga paari aasta tagant võib juhtuda, et on vaja vahetada. esialgu vahetati neid garanti korras, aga aga nüüd minul on need vist esimesed üldse ja kuna see vibra on olnud juba siin mitu-mitu kuud, siis, siis äh, oli vaja see ära kaotada, aga vaatame sinna. see Tesla ei olegi täna nii põnev pill kui see. vaata siia vaat sellest autost ma räägin teile pikemalt, kui äh, ma olen temaga jälle Dünos, sest et äh, see auto on äh, kõige võimsam tänavalegaalne auto, mis on meie seadistatud. ja, ja nüüd on omanikul plaan, et teeks talle ka täis tavalise bensiiniseade, et vahest tuleb pühapäev tuju, siis viskad treileri peale, lähed teed mõned ringid ringrajal näiteks väikse boost'iga vabalt hingav auto, millel on kaks, kaks turbot juurde pandud ja, ja siis äh, loomulikult on siin ka Altechi juhtaju. nii et sellest pikemalt siis, kui ma olen Dünos. no kui Viperist ja Tesladest ei ole veel küll, siis või siis BMW-st, siis äh, tegelikult on veel mul ka näidata teile mu oma vana Nissanit Raigo! mees, mees leidis juba koha, vaata. võtsin siia vesi võtanud, ei mahu, aga, aga mees juba leidis, et siia saaks paagi täpselt panna. Aa, sinna saab, aga see lendab välja sealt. Triin 3D prindib täpselt. Tere, Raigo! Näe, vaata. Chip Tuning Tartu või Lepp Motors, Lepp Motors Tartu, jah ja ühesõnaga tuli meile külla, tuli, e-, tegelikult tuli edvistama, et äh, ma kunagi müüsin talle valge Nissani, mida nad nüüd siin sõbraga kahekesi jagavad ja sai vähe tümpsu juurde pandud, ma saan aru. ja nüüd oli vaja tulla eputama siia aga, aga ei, äge auto, ma tegelikult äh, kahetsen siiamaani, et ma selle maha müüsin. et äh, auto ise on väga lahe, ma poleks tümpsu pannud, ma oleks pannud nitro <laughs> aga noh, pole hullu, prioriteedid on erinevad, nii et kolmsada seitsekümmend set Nismo, mida ma ise olen toonud kolm tükki Ameerikast ja ja nendest äh, kolmest kõik kolm sõidavad. Äh, kahjuks ei ole selle musta omanik, mis mul oli, ei ole kõige parem olnud, see on natuke põllurallit teinud, aga see valge vähemalt näeb küll välja sama uus ja ilus, nagu ta oli, kui ma maha müüsin, nii et noh, vaata näed, sihuke elu meil on. Kaspar on viimasel ajal selline mees, kes, äh, kes sõidab autoga sisse ja välja ja sisse ja välja ja ja, ja tuleb välja, et temal tõstuk on muutunud nagu hooldustõstukiks, aga tule, <laughs> tegelikult see nii ei ole, sest et äh, ka väiksemad projektid tahavad tegemist ja paljud on küsinud, et kas me teeme ka autodele hooldust, siis ainult sportautodele ja ainult nendele autodele, mida me ise oleme ehitanud, sest et me ei tee sellisele tavalisele pereautole hooldust, selle, selleks on täiesti konkreetne põhjus, meil ei ole selleks aega ja see ei ole meie ärimudel, aga siin ma võin teile näidata lihtsalt, et isegi vana Nissan kolmsada viiskümmend Z on sportauto. no tere! no tšau! no kuidas on, seekord siis väike hooldus või? jah ki, kiirelt teeme ära selle. vahepeal oli sul oli Mustang oli tõstuki peal, nüüd see läks maha, nüüd läks, tuli ja. Nissan, Nissan asemele, et ja. põhimõtteliselt väike kevadhooldus. et sellist tööd, tööd me tegelikult pakume ka klientidele, et eh, sportautosid me tunneme neid läbi ja lõhki, me oskame neile osi pakkuda, eriti veel neid, kes, kes soovivad natuke modifitseerida oma autot. ja ma tean, et see auto on nüüd täiesti lihtsalt tänavalegaalne, see ei ole mingi võidusõiduauto, on ju? see on jah, täitsa kõik tipp-topp korras. mis klient soovis? Äh, klient soovis äh, õlivahetus, tagapiduriklotsid ja veermik üle vaadata, et sillast endi saaks minna. no vot, siin ei olegi rohkem põhjust peatuda, ma näitangi teile siis väikest vana Nissanit, need on viimasel ajal väga popid, siin on, selleks on ka oma põhjus, sest et need driftipoisid sõidavad need popiks ära, need on, see on nüüd teine BMW, kolmene, kolmene BMW seerias, kolmesed bemmid hakkavad otsa saama ja ära roostetama ja maaga üheks saama, siis äh, tekivad sellised Jaapani auto tasemele, aga aga tead, ma lähen käin ka, vaatan ruttu, mis Lauri teeb, sest et äh, ta ei ole tükk aega meile midagi rääkinud ja meil käib see siin zip tuning ahoi, kuule, kas zip tuuningu käigus käib õli varras välja või? alati käib õli võrras välja. ma olen liiga palju neid mootoreid välja lasknud <laughs> valetas ka natukene, aga tegelikult on niimoodi, et eh, kui me teeme, käime, teeme tuuningut ja käime kiirendust mõõtmas ja ja paarutame põhjagaasiga, siis me alati kontrollime, kas eh, auto on selleks valmis. elementaarne, et õlitase oleks normis, väga tihti ma arvan, et siin kolmkümmend protsenti juhtudest peab juurde valama palju neid. on, on ju? ja, ja sellepärast ma kontrollingi, et see on usalda, aga kontrolli põhimõtteliselt no väga hea, ühesõnaga praegu tuligi meil Hilux chip tuuningusse, soovis jõudu ja ökonoomsust. Äh, no proovime teha sellise EcoPower kombo, aga kui ütleme nii, et kui klient soovib äh, sellisele tööloomale jõudu ja palju, siis äh, ma soovitan võtta hoopis teise mudeli. Lauri, sul on kogemus, sa sõidad nendega kogu aeg, mis sulle endale meeldib näiteks kastika, kastikatest, kui sa tahad nagu power'it ja kiirendust ja kus käigukast hästi toimib, mis autot sa soovitad? no nagu me rääkinud oleme, L200 on niisugune vana hea selline kastikas, kuhu minna. Mitsu, jah? meil on päris, jaa, Mitsubishi. et Toyota on üldtuntud oma noh, töökindlusega selle poolest, et ongi töömasin, aga ta ei ole selline sõiduauto kvaliteediga auto just et.... nojah, ta ei ole selline äh, linna äh, maanteeauto, et äh, aga, aga samas on see tema, et selline vedelkäigukast libiseva turbiiniga võib-olla on hea maastiku peale ukerdada, eks. ta ongi täpselt seda, aga ja. inimesed ei tea täpselt nagu, et mida see endast kujutab, et kui nad ostavad sellise auto, et ta, see ei olegi, ta ei olegi mõeldud minema nagu koha pealt ega. kiirendama, eks no vot, see on, see on jah, et kui sa ukerdad kuskil küngaste otsas ja vead kuskile põllule sööta, onju, loomadele, siis siis see Toyota on väga okei okay.. ta on, ta ei reageeri pedaalile, tal käigukast libiseb, turbiin ei lähe lukku, eks ju, aga, aga sa ei saa nagu eeldada seda, et nüüd maantee peal on ta räme ökonoomne ja samas äh, kiirendab nagu ütleme siis mõni teine, et see L200 on no, hoopis teistsuguse suundlusega tehtud, seal on seal insenerid on hoopis äh, rõhku pannud hoopis teistele asjadele. käigukast läheb lukku, me oleme teinud siin äh, Mitsubishi's sada viiskümmend üks kilovatti, eks ju, ja see tõesti no,, tõesti kiirendab ka. mõlemad on algu, alguses, algseadus sada kümme kilovatti, ei ole või? on jah. see Mitsu on kaks kolm, see on kaks neli aga täiesti erinevad masinad, puhtalt käigukasti pärast. aga see ongi, oleneb, nagu, äh, mida inimene tahab nagu, et ma pigem laseksin inimeste proovisõitu teha mõlemaga, et kui sa otsid tööautot, suudad Toyota ja siis aga saab ohverdas sellega kogu selle sõidudünaamika, kui sa otsid rohkem sõiduauto omadusi ja oleks tööauto, aga noh, see ongi, sul ei ole sellist ukerdamist palju metsa vahel sõitmist, siis on jälle kakssada minu arust parem. no vot, kuldsed sõnad, Lauri on meil sõitnud aastaid nende autodega, ta on kõik ära proovinud ja me oleme teinud erinevaid seadeid sinna. Äh, proovime alati lähtuda kliendi soovidest, aga kõige jaoks ei ole universaalset lahendust olemas, nii et äh, ma tahtsin näidata teile siis äh, Can-Ami. see on siis Maverick XR3 turbopill ja mul endalgi on olnud kunagi selline, panin seal Jõelähtme metsade vahel veidi ringi ja, ja üks hetk lõpetasin vastu puud ja siis, kui korda tegin, siis otsustasin ta maha müüa, aga, aga see on äh, masin, mida ma tegelikult äh, ostaks veel ja veel, et äh, võib-olla kunagi, kui võidusõiduautode kõrval on ruumi ja ma saan ära müüdud näiteks seal oma võidusõiduauto või siis oma hobiauto, siis ma kindlasti teen ruumi sellise asja jaoks ja see konkreetne pill siis sõidab, äh, sõidab äh, siis äh, seda sarja, kus nad, kus need side by side'id neli korda neli sõidavad ja viimasel ajal on konkurents läinud seal nii kõvaks, et et kõik tuunivad nii, kus jaksavad, ma ei, ma olen ise neid nendele teinud Dünos seadeid päris palju, me oleme katsetanud seal variaatoreid erinevaid, me oleme seal variaatorid reguleerinud, teinud originaalauto, ütleme siis originaalajuga Äh, dünotuuninguid ja nüüd siis on, nüüd on siis meil selja taga üks, üks masin, mis tuli Soomest. ja sellel on konkreetselt siis äh, Motek nüüd peal. ja Motek on siin istme taga. ja juhib põhimõtteliselt kogu seda mootoritööd siia sai tehtud äh, custom launch'i nupp siia salongi, et launch aktiveerida piduriga, ta läheb aktiivseks ja ja nüüd ma lähengi temaga Dünosse ja proovin siis äh, Motekiga võtta siit, mis võtta annab. ja kui me nüüd vaatame seda masinat natukene väljaspoolt, siis äh, no siin on kõik lahti võetud, eks ju, siis me näeme, et siin, siin on neid ilusaid läikivaid jupp, juppe variaatori rihmajahutuseks, äh, sundvendid, e, teine interkuuler, siin on radiaator eest toodud taha, sest et ees need äh, kipuvad äh, muda täis minema ja, ja ma olen ise maadelnud ühel võistlusel, kus, äh, kus ma sõitsin viis ringi kellegi selja taga ja, ja natukese aja pärast mootor üle, kuumenes üle ja, ja nüüd sellepärast neid pannakse siia. küll aga äh, kui sa radiaatori siia paned, siis äh, ei ole väga hea mõte kasutada esiklaasi, sellepärast et kogu jahutus on algselt mõeldud, et see tuleb läbi salongi äh, jahutab siis või siis tuul käib läbi salongi ja jahutab siis mootorit ja interkuuler saab samuti sealt tagant. noh, okei okay,, see on hea, et tal on vähemalt eh, küljed lahti, et see võrk siin eh, midagi ei piira, aga ma tean seda omast käest, et eh, selle esiklaasiga on küll väga mugav sõita, sa oled sees puhas, sul on soojem sa saad kasutada kojameest ja, ja salongi soojendust, aga kui sa sõidad ikkagi tõsist muda ja krossi, siis siis äh, parem tulemus on, kui see tuuletakistus siit ära võtta ja õhk saab vabalt läbi. noh, siia saab muidugi selle väikse esiklaasi panna, mis ma olen endal, mul endal on veel vanast ajast alles. siis ma käisin sõitmas ja testimas, siis äh, minul oli, ma mäletan, lõpukiirus oli äkki sada viiskümmend kaks kilomeetrit tunnis ja kui ma panin selle, selle esiklaasi, siis langes kümme kilomeetrit. ja, ja, ja noh, see on selge, et see on tuuletakistus, et sa pead tegelikult selles, selles masinas kandma kiivrit ja, ja prille ja siis, kui see mudaseks saab, siis sa võtad sealt kaitseväe kile maha ja, ja sõidad edasi. aga mis seal ikka, räägime sellest siis, kui me oleme Dünos mingid numbrid saanud ja ja omanikule head meelt teinud, aga ma lähen käin Kaspari juures ka ära. no tere, Kaspar! no tšau! mis sina teed? Äh, rõnga vahet ajan paika teenustajad kliendile. me küll selle mootorit, ma saan aru, et äh, ise kokku ei pane, aga siin. ei jah, et äh, rõngavahed ajab paika ainult. jah, ja selleks on äh, tegelikult ju väga primitiivne tööriist olemas <laughs> ei ole vaja mingisugust mikromeetriga elektroonilist aparaati, kui sul on, kui sa oskad lehtkaliibrit kasutada sul on hea käsi ja, ja natuke teadmisi, siis saab sellega väga edukalt hakkama. tähtis on see, et sul on ülemine ja alumine rõngas, ma saan aru, õige vahega ja kuidas, kuidas seda arvutatakse, arvutatakse? no ma jätan. sul on valem ju? igal äh, rõngatootjal on siis oma tabel kaasas, äh, mille järgi sa siis arvutad, et äh, valem on väga lihtne, ehk siis silindri läbimõõt korrutada siis vastavalt siit tabelist valitud jah, et mis, äh, milleks see mootor mõeldud on, eks ju. jah, et meie võtame see turbonitro näiteks, et äh, siis tulebki korrutada läbimõõt äh, selle null koma null null viiskümmend. ja tulemuseks oli, et ülemine rõngas peaks olema? null koma nelikümmend viis millimeetrit ja, ja alumine null koma viiskümmend no vot ja noh, tegelikult vist oli natuke alla null koma neljakümne viie, aga, aga kuna ja. see, see mootor ilmselt sissesõitu ei näe ja saab äh, kohe täiega pähe, siis mhm. teeme pigem natuke suurema selle vahe, et. jah, ümardades mingi natuke suuremaks need äh, vahed. no aga põhimõtteliselt, kui te teete mootoreid ise, siis, siis äh, leiate sellist infot ka internetist ja, ja Kolviga on tegelikult reeglina need kõik need vajalikud paberid kaasas, et ei pea midagi leiutama, ainukene häda on see, et enamus need Kolvid toodetakse USA-s ja need on kõik tollis, et sa pead kõik konvertima ja, ümber. tollidesse. jah, tollidesse ja sealt võtma selle õige vahe, sest et kui sa hakkad, äh, oled nagu natukene tähelepanematu ja võtad siit lihtsalt need numbrid ja arvad, et need on millimeetrid, siis sa võid kõvasti näppu lõigata. jah ja, ja et äh, viilides kindlasti oleksid otsad sirged. Nad äh, no vot, vot see on see koht, kus tuleb kogemus mängu. Äh, et sa pead selle rõnga panema siia puki täiesti otse, et ja. kui sa viilid, siis sa viilid nii, et sul ei, kui sa rõnga kokku vajutad, siis äh, ei, ei oleks seal ühes nurgas vahet ja teises pool koos. Eh. ja, et nurga all ei tohi viilida, et täpselt sirgelt peab viilima. no vot mootoril rõnga vahet paika, siis see plokk läheb jälle kile sisse ja saadetakse omanikule, nad topivad selle kokku ja see on Evo kuus siis jah? see on Evo kuue mootoriplokk jah. no aga vägev no., ma tulen tagasi, sest et, et siin Tõstukil oli üks väga äge auto, mis on täpselt samasugune nagu siin Cannemi kohal olev GTR, mida me siis oleme siin tükk aega ehitanud ja selle koopia oli minu selja taga ja praegu ta hetkel läks õue, sest et siin on vaja üks teine töö ennem ära lõpetada yeah.. ja siis, kui me võtame ta uuesti sisse, siis me too, ma tulen kindlasti Kaspari juurest läbi ja räägime sellest ka veidi. teeme nii, tšau.